Saludos naturespis in boneriano. Mi nome é Alex Angelati Awiding Studio Bashi ting. Roelton Today. Roelton Today, que nós é conversar com ele tocante subida do mundo de fotografia, saca portrait, pick foto, como porque me. Roelton, conta-nos um tiki, conta vai como mês e conta com o mundo de fotografia. Bom, danke pa invitação, danke na uh, eh, você para a produção aqui. Um, ehm, então, bom, o eh, negócio também está bem no bom figura eh, um mundo open interessante quanto ao mundo de fotografia. Ok. Um, Ruel, você vou cozinhar? Cozinhar? Sim, tem cozinhar. Ah, yeah, mi può cucinare, sim, mas eu sa se tu spango tu ora considera como cucinare. Ok. sim seguindo bem background do mundo de fotografia, é também bom? sim é também molto bom também bom buono ok, quando bevo come, come patia? Quando bevo come, Olone nós dat ze niet enkel de nou ongeveerde doos ja per dia. Já come comida, sim. Cultura trabalho na comida? Sim. Ok. Bo, bo, ora buta saca portrait. Que que te nabo inspiração? Ah, um, local é que me dá usa para inspiração via natureza e uh, boniteza de Bonaire do nome, hopi inspiração e colona e cultura. Então, me então ainda custa essa hopi mesmo. É que é também estranho, sorry. Pero se vou comer duas vezes por dia, não? vou comer não minta, ora me come dos viapa dia, minta aproveitar, come uma comida grande, não come comida caliente. Ah, Sim, não come dos viapa okay, dia, assim, na. Mas o corpo tem um tiki energia para seguir combater tudo é trabalho não que tem durante o transcurso do dia, não é, né? Onde tu comida vai? Eu também dei culpa. Culpa? Culpa, sim. Falta R. É R. <laughs> curva. sí. Sí. bueno, ok Okay. en el mundo de la fotografía, ¿Tienes No. Mucho pedir hipi Sí. con algo? Anto ¿qué pasa? Me dicen, Ya, me tengo así, así, pero... Understand, que heb um fotoshoot te zien nou. Nou, ik offre esse serviço de photoshoot para você, Raisa. Sakita Tupa lo che tratta studio Bashir, spesi é Amboneriano e ha venuto con noi in studio, Roberto chiede alla Gami questa puntata. Ei, danke a boa sintonia. Nossa tuba aqui tem outro programa de entrevista com o Rexel de estúdio Bashir.